все мужики считают, что они больше зависят от, э, от женщин, потому что когда они хотят секса, и то есть как бы а, то есть они больше зависят. Мое мнение, что а, девушки больше зависят от мужчин, потому что у них есть пенис, но вы можете подрочить. У меня есть, да, есть игрушки. Для меня это не вариант.